Всех вас приветствую, друзья! Вот я начинаю свой июльский влог. Я хочу в этом влоге показать и рассказать, как проведу очень важный э, тренинг, самый важный тренинг в своей жизни. Вот, он будет идти весь июль, и вот прямо сейчас я, соответственно, начинаю. Ароматы ванили, сладкой воды пропадая вдали Заплетаются косы виноградные моей орбиты По Крещатику в этот, блин, вот сразу я сливаюсь, я не могу так рассказывать на Вилочки, бокальчики, шампанское и присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Вова!